Hi guys! Nakikita niyo ba tong ano, dahon sa likod ko? Sobrang laki niya. It's so big. Oh my goodness. If you can see how big they